azalpen labur bat eh, egiten, eta gero hitza emango diet, hemen ondoan ditudan bikidei. Eh, uste dut, eurek aurkezpenik ez dutela behar, behar behar aurkezpena neuk beharko nuke. <laughs> Ni berez eguneko, berez egunen nagusiko kidea naiz, Joseba Ibarra naiz, eta hain zuzen auskoa proiektuaren koordinazioaren ardura, egokitu zizaidan IAS, eta horrean azaldu dizuet eh, proiektu hori zertan datzen. Auskoa zer den, mm, denetak egu, ozera, irudian, irudia ez da, baina askoa proiektua DBH-ko ikastetxeetan zer izan den azken bi urte honetan eh, azaltzen saiatuko naiz. Labur labur bada ere. Mm, ez dakit data ondo ikusten duzuen Nortik eh, ebazpena edo deialdia bera atera zenean, eh, 2012-2013 ikasturtearen amaieran izan zen, behar bada ikastetxe batzuk ustean harrapatu zituen deialdia berak, eta eh, deialdi horretara aurkeztu ziren orain esatuko du, zenbat ikastetxe, deialdia sortu zenean helburu konkretu batzuekin sortu zen. Eta lehenengo helburu izan zen, eskola denboren eredu berriak ikertu behar zirela. Eskola denborak esaten dugunean, ordutegiak, eskola saioak, eskola orduzkanpoko zenbait ekintza eta bar eta bar. Hori izan zen, hori ikertu, esploratu egin behar zela, baloratu egin behar zela, eta hori izan zen helburu bat. Beste bat, nola ez, ikastetxen kalitatea hobetu egin behar zela, ikastetxen autonomia ere berrikusi egin behar zela, aztertu egin behar zela, eta azken mm, helburuak beti e, argi da diren ez da, ikasleen emaitzen e, eh, emaitza hobetzea, hori izan zen hirugarren helburu bat. Hasi eran, auskoa sortu zen esperientzia pilotu bezala sortu zen. Bi ikastutuko iraupena izan du, pilotaje horrek, eta gero ikastetxe horiei eh, egiten den valorazioa positiboa izan baldin bada, orduan e, eh, jarretzeko aukera emango zitzaien. Eta hori pilotaje hori oraintxe bukatzen ari da, esan dekainaren bukaera. bukaeran. 13 ikastetxe sartu ziren eksperimentazio fase horretan. 13 eh, ikastetxe horiek bat Gipuzkoakoa zen, 7 Bizkaikoak eta 5 Arabakoak. Garai horretan, hor dituzue ikastetxeak, zeintzuk izan diren. Esan bezala, bat gipuzkoakoa, bizkaikoak eta bost arabakoak. Denak DBH-ko ikastetxeak edo gutxienez DBH-ko e, etapa hori daukaten ikastetxeak. Batzuk DBH-ko eta DBH eta batxilerrere ere daukatenak. Bat dago IPI, ikastetxe integrala. Mm, garai horretan koordinazio bilerak ere izan dira, Hori da nire egokitu zaidan eh, arduretariko bat. Eta esan beharra dago, hortik aparte ere, gaur Moodle denez, ba, Moodle plataforma horretan ere, badaukagula gure egunetxoa, ba, egia esan, nik esango nuke ez daukela arrakasta handi egirik, ez dauka parte hartze aldetik eh, ez da eh, gure puntako zera, hauspa proiektaren barruan, hori egia da, puntualki, badibidez ba, gauzak edo aktak edo ditugunean, edo zenbait informazio, edo inoiz edo behin ere daren bat edo sartu denean txo batean eta bat, baina hori izan da guk erabili dugun plataforma gure koordinazio virtual horretarako. E, bestalde, e, eta pixka eta mamian erreska sartuta, e, egia da, mm, eskuntza munduan eta esperimentazio eta proiektu munduan izen asko aipatu daitezkela, ez da, pedagogia kontuetan, nik bat aipatu nahi izan dut, Eh, hain zuzen eroin da gutxi erretiru hartu duela kosta, Jaume Carbonel, suposatu dut denok ezagutzen duzuela, kaderroz de pedagogia zuzendari izan da urteetan, eta orain jubilazio hartu ondoren ere liburu bat argitaratu du la pedagogia del siglo XXI izenarekin, ez da? Edo, hobeto esan pluralean, pedagogias del siglo XXI. Izen horrekin argitaratu du liburu bat, Eta zergatik jaume mekar ba, bat eh, agertu azaldu nahi nuelako, hain zuzen, ba, kodemos da pedagogia horretan, hainbat proiektu azaldu direlako, hainbat institutu dut, hainbat proiektuak ezagutu ditulako gizon honek, eta argitaratu eta argitaratu ditu hainbat ikerketa, eta bat. Bueno, eta berak, bere azken digun horretan egiten dituen hainbat gauza, hainbat gauzaren artean, esaten du, hori, ba, hogeita bat garren mendeak aldaketan diak ekarriko dituela ikasleak prestatu behar ditugula, oraindik ezagutzen ez dugun gizarte baterako, teknologiak oraindik ere asmatu gabe daudela, haiek erabili beharko dituztenak eta ikasle horiek horretarako prestatzen ari garela, oza, biharretziko gizartearen protagonistak orain gure geletan daudela eta hor erantzukizun handia bat daukagula. E, besteak beste esaten du honek ez daukala atzera bueltarik. e, prozesu hau geldi sina dela eta aldaketak etorriko direla, baina Mm, ez dakenik bi erradoetzi izango den, baina alastar batan. Adibidez, aldaketa asko, eta hori eskola inklusiboaren ikuspuntutik, eh, administrazioari zerbait eskatu behar baldin bazaio, eskatu behar zaino da, ikasle guzti guztiek eskola rakazta lortu behar dutela. Denak eta behar ditu baurera. guztiak. Horrek esan nahi du, ikasbe proposamen inklusiboak egin behar direla. Mm, ikasle horiek ikasi egin behar dute denak batera lan egiten, mm, ikasle horien kompetentziak garatu behar direla, barruan dituzten kompetentzia horiek ateratzen asmatu behar dugula. Eta marko horren barruan hainbat proiektu desberdin garatu daitezke. Adibidez, horrentxe bertan, eh, Eh, inakik aipatu dugu proiektu bat, berez ez dago, ez da auskoa proiektua, baina auskoaren markoan ere hainbat proiektu desberdin, zergatik, ba, auskoak, beste batzuek esaten duten bezala, auskoa ez da berez proiektu bat, auskoa berez da ezoiko mm, neurri batzuk, administrazioak baimendu egiten ditu ezoiko neurri batzuk, gauza batzuk, gauza desberdin batzuk, egin alizateko. Bueno, beste definizio bat izan daiteke. Ikastetxo bakoitzak garatu esake bere proiektu propia. Horregatik esaten dugu ez dago lauzkoa proiektu bat. Berez daude amairu proiektu diferente. Amairu ikastetxe desberdin daude bakoitzak bere e, historia bakoitzak dauka bere tradizioa eta bere inertzia, eta ikastetxe bakoitzak ditu bere ahalmenak eta bere gabeziak. Eta eurik jakin dute, konfiantza oso dauket, eurik badakete zein den bere ikastetxerako proiekturik egokiena marko horren barruan, eta markoa berez da hauskoa, ez da proiektua, markoa da berez. Proiektu horren barruan, askotariko jarduerak antolatu daitezke, eta antolatzen dira, indartzen neurriak garri zana zako, tailerrak, adez, jakin mini diferentiak asetzeko, Eriga da, ikastetxe guzti guztietan esan dikutela, langirua hobetu egin dela, nabarmen hobetu dela, eta horrek asko laguntzen duela, e, partaileza areagotu egin da, izan ere, hauskoa zeo zer baldin bada ikasleen pentsatuta dagoen proiektu bat da. Ikasleek parte hartu dezaten, baina irakasle parte hartzea ere zinbestekoa da, eta horrela den neurri batzuk ikertu behar direnak. Eskola denbora berrien moldaketa honek eragin egiten dio zuzen zuzenean eskolaren barne egiturei. Eta hor aipatu behar dira espazioak, ezta? Guneak eta uneak zein momentutan zer nola antolatu badira e, gai kurrikularrak, hain kurrikularrak ez diren tailerrak ere bai, hori antolatzea izango litzateke auskoaren e, funtsa. Eta nidaldetik bukatzeko, esateko gauzatxo bat bakarrik, e, deialdia e, egin zela, bere garaian, hor zuen apirilaren 30 marreko deialdia egin zen, deialdi berria datorren ikasturterako, deialdi horretara hainbat ikastetxe aurkeztu ziren, eta ez dakit, nire ondoan daudenak uste dut, oraindik ez dakitela, berria da, beraz primizia bat, ez dakit konektatuta dauden bideoa, primizia bat emango dizuet. E, berria baldin badago, e, badago, berria, bata da, bi hauek, jakina, ama hiru ikastetxeak jarreteko dute, eta e, familia hasi egin da. <clears throat> Datorren irailetik aurrera, beste amabost e, ikastetxe egongo dira osko proiektu honen barruan. Bost bizkaikoak, bost gipuzkoakoak eta bost arabakoak. Horrela sortatu gomen da, ez da izan e, eh, danak horrekatzearen duten erabakia. Bost ikasten, beraz, dama bost ikastetxe berri izango dira, e, lehen zeuden amairurekin, amairurekin batera. Hasi egin da familia, ia nola kudeatzen dugun gero eta sortziko talde hori. Bueno, eta nire aldetik besterik ez. E, eh, Auskoa proiektua zer izan den, azaldu nahi zer labur-labur, baina e, benetan, esan bezala, eh, proiektua ikastetxearen da, ikastetxeak berak dauka bere auskoa. Orduan, hitza emango diet, bai alorrioko zuzendariari, Josu Txabur hori, eta inaki horre e, eh, bertoko institutuko namunoko zuzendariari, beraien auskoari buruz hitz egiteko. Txanda lirria. Bueno, eguerdi hon, eh? Lehen gota ben, inaki Fin, ez? Tokatzen da, alkarri sorionak emotea. E, amairutik hogeta sortzira pasatzeak ere, nik uste zeo zer esan nahi da bela. Berez, datu hori guratxua da. Amairu hausartu baginan, bere garaixan, urratz hori emoten, egia esan jakinbarik oso ondo, norantzak indoa zen, baina usardia puntu bat beti behar da inoa sinorako, Oinbeste beste amabost ikastetxek, ba, igual mm, ja, urrats batzuk eta markatuta errezago egiten da bidea, baina ez da egia, egi guztia esan do dana be, ze Joseba kondo aipatu da ben moduan, hau ez da rekorta ipega bat. Auspoa justu kontra gokontu bada, da lekuari eta inguruari egokitutako egitasmo integralago bat edo zabalago bat. Txanda librean hitz egin behar dugunez, ba, nik lehenengo gainera hartuko dut inakiren e, eh, azkeneko berbak entzun dut akor bideoan, ez da, lana eta ilusinoa. E, eh, jo, eske, lana eta espadago honetan be, ezta, da, inaki, ba, dena hankasgora joaten jaku. Hau da, asko zerrezagoa da, administrazioak emandako marko eta pautetan lan egitea. Bueno, pero de, de, de, fin, eh? Osa da, goizez, goizez, ordu beteko zaioa, ordu beteko zaioa, bazkaltzeko ordu terdi, bazkaltzeko ordu terdi. Hasi hemen, amaitu han, jo, eta lehenengo ausnarketa da, bai, eta hori zein pedago kasmatu doa. Edo zein eotu jakon hori bere garaixan esateko hori zala molde egokiena, eta norbaiti otu baiakon be, bere garaixan, garaixak aldatu egin dira, eh? eta desente. Eta horretan, e, ez naz asko luzatuko, baina leku batean zegoen ezagutza, orain ezagutzak leku guztietan daude. Eta horren inguruko, eta premisa horretatik hasi, eta espadoguia beste antolak eta bide batzuk asmatzen edo urratsak ematen, nik uste jai daukagula sistema moduan. Ez dakita inbesteko hausnarketa sakonetik hasi ginean seguruenik ez baina bai iruditu zitzaigun bueno, ba, proiektu polita sala birpentsatzeko egiten ari ginana. Eta hortik hasi ginan. Jakin gabe norantza, baina esaten gendu, jo, ba bueno, emoten dau Marko Barri honek aukera ematen dozkula sarri askotan mai gainean ipintzen dugun hezkuntza formala eta esformala gure ikasleek ezagutzen dabe hemen han eta arutzago Jo, ba, guzti hori antolatzeri badukagu zeo zelan. Ze, klaro, ikusten gendun, aurreko ordutegiarekin, zuen ikasleen moduan seguruenik, danak mingaina aterata amaitzen ebela egun osoa. Lautardietan amaitu, azkar batean ez dakit futbola egiten, ez dakit zerra egiten, inglesekoa hori amaituta eta iritsi, eta gaueko bederatzietan etxera iritsi, eta oraindik urrengo egunerako lanak egin gabe etxean moskeua, gurasoak eta, bai, hau da, san gurpil zoro bat, zan duen, jo, bueno, ontzat eman dezakegu gurpil zoro hori, eta esan bizitza horrelako xea da, eta keze fastidien. Edo bestela da esatea, ba, igual gauza, zentzuzkoago bat egin daiteke. Eta orduan, bueltak ematen, bueltak ematen, azken ematen, eta labur labur eta inakiria, lehenengo txanda usteko be, ba, <laughs> bihurtu genduna zan, leku bat, edo espazio bat, edo une bat, lehen uneak eta guneak, Josebak esaten banez, une bat antolatu gendun, derrigorrezko tasunak lekua daukana. Eta une hori da, goizeako partean eguardir arte ematen duguna, egun da irurogeta ma boste egun da mila eta berrogeta mar ordu. Goizeko zortzitardietan hasi, da ordu bitardietan amaitu. Baina, klaro, hemen badago beste mamu bat, Eta egia esan, nik uste auspoak defendatzaile sutsuak badituela. Tartean, ba, gu irurok, eta hor jarrita dagoen bateren bat be, bateren batzuk esagutzen ditudanak. Baina kontrakoak ere baditu. Ze, nik ez dut hemen dugu ezer. Sarritan zen da, bez, hau epe lortu dabe, la jornada kontinua. Pues ba no. Horretaz eskara berbetan ari, edo bestela ez eser ulertu. Eta hori izan daiteke ez diazulako entzun opor ignorantzia. Edo okerrago, porque no me quieres escuchar. Beraz, ordu bitardietan amaitzeak bakarrik egiten dabena da derrigortasunaren denpora bermatu. Ostera, arratzaldez, bai gure amairu ikastetxeetan zabaldu dugun denpora da borondatezko denpora bat. Osa, bira ze konzeptu borondatezko denpora bat DBH-ko ikaslentzat. Gure abia puntua danean, hauek ez dutena ikastetxera etorri, bueno, en fin, lotuta datoz, derrigortuta, ez dakizzer. Ze mm, interesgarria izan daiteken pentsamolde hori bihurtzea, ez da? Eta aukerak eskaintzea, horra aipatzen ban ikasminak, ez da? Nik aipatuko nuke baita be, Talentuak gure ikasleen artean daude talentu batzuk, eta talentu hori pasatzen dira, bueno, pasatzen jakuz, gehiagirik e, eh, ezagutu gabe, alako leku batzuk aurkitzea, ikaslea bera izateko osotasunean, borondatez etorri alizateko, bai batzuk laguntza zeretara, baina bai beste batzuk antolatu daitezkeen tailer diferente guztietara, horrek ematen dio mm, beste enpake bat proiektu guztiari. Kontua ez da goizean klaseak eman eta ratzaldean ez dakiz zer nolako tailertxo bat egitea disimulatzeko. Keba, justu kontrakoa da. Justu da, arratsalde partean da ikasle bat autonomo bihurtzen duguna. Goizekoa, neuk antolatzen diot, edo inakik antolatzen diot. Atxaldeko ez? Atxaldeko ikaslea bera kantolatzen dago. Eta ikaslea da nor, bere ikasketa prozesuarekin e, ardura hartu eta jabekuntza maila batera iristeko. Beraz, begira konzeptu erabiltzen ari garen, ikasleen, ikasle beraren jabekuntza prozesua. Hori letretan beti idazten dugu, eh? ikasle kritikoak, autonomoak, eta ez dakiz zer, eta badakiz zer nahi ditugula. de Demontre badauka gurtarte bat jorratu dezagun Bueno, nik uste dut eh, Josuke ja esan dauela gehiena, dana esan dago. Eh, bakarrik esango dut ba, gure ikastetxean eh, proiektu honek eh, mundu eskule autonomia geuzak egiteko beste era batera. Horain arte egiten dugu zen geuzek, beste batera egin. Eta azteko, Ba, lortu duguna da, lasaitasuna. Horrek, hartzaldeko zaio bilek, iruretatik bostatara egiten duen zan, iru, egunetan astero, eta horrek kentzea, ba, bueno, danok ikasle guztiek hartzaldean aben iruretatik bostatara, gerra hori kentzea, ba, bueno, ja izan da, e, eh, oso handi bat. E, zer egin dugu? Ba, lasaitasuna lortu dugu, e, eh, iskastetxe osoan, eta irakasleen alditipe e, osasuna, eh, osasuna irabazi. Goizetan egiten dire klase letiboak, eta arrazaldietan, Josuk esan dugu moduen, ba, egiten dugu beste ekintza batzuk. Eh, eta beste ekintza batzuk dira eh, boronde, voluntarioak. E, eh, apurbete konkretat, konkretatuteko gehiago zer egiten dugu, ba, egiten dugu errefortzuko klaseak, egiten dugu tailerrak eta egiten dugu e, etxerako lanak. E, nortzuk edabizorre lanean, ba, ekipo, irakasle ekipo hainbat, eh, dago hor barruan e, sartuta. Eta gero, e, biztoko oso bat, e, josuk esan egin lotuta, ikasle hoiak, e, ikasle hoiak erabiltzen dugu, unibertsitatean dauzenak, eta bai batxilero batan dauzenak, taierratan, emoteko beste freskura bat, emoteko eh, ez dugu nahi arratzaldetan egitea maz de lo mismo. Arratzaldeko izan behar da, apartekoa, aparteko ikutua, aparteko eh, laburdura izan behar dau. Eh? Eta bueno, ba, momentuz, eh, ondo, eh, maitzak hobetu egin dira, eh, ambientea edo giroa hobetu egin da, eta, bueno, pizkanaka, pizkanaka, badanagoaz, porgitu hori, ba, barneratzen, eh, barneratzen. Baina, hori, e, dago guztiz goizeko eh, klasekin lotuta. Da, bakotxak aukeratzen dago, jozuk esan dugu muduen, da hori zik aparte egiten duguna da familia implik, implikatu. Ze esaten dugunien eh, zu, hau ondo etoreko jatzu, hartzalderako, hartzaldetan klasonetara honetara joatea, orden egiten duguna da kompromiso bat familiaekin Orden familia bere, etortzen da, eta familiak sinatzen dugu e, kompromiso hori. Eta, bueno, balon jarraituko dugu. Joseba. Bai, eskerrik asko bi eh? nik eh, galdera bat eh, prestatu eta baneugan, eta gero e, zuei hitza eman egin zuen. Iaia, Josu, zapaldu egin dit galdera, baina beste gai bai, bai. batekin ere lotu nahi dut. Izan ere, lehen esan dut, helburuen artean, lehenengo helburua zen, eskola denbora berrien ikerketa, kudeak eta valorazioa eta barazta. Eta egia da, bi urte hauetan izan ditugun bileretan, edo ikastetxetan egon garenean beraiekin pixka bat aztertzen nola doan, eta barba, ikusi dugu, e, alde batetik, balorazio oso positibo egiten dela ikastetxetan, baina ez balorazio positiboa ordutegiak trinkotu edo egin direlako edo ez e, kontrakoa. Askotan, honek, oskoak e, eman izan duena izan da, malgutasun bat. Eta gehienetan, instituto guztietan esango nukenik, esaten dira, e, ordu gutxiago ez, ordu gehiago egiten ditugu. Baina egia da, gehiago egiten ditugula, baina beste, mm, ez dakit, beste aldarte batekin, beste e, postasun batekin. Eta nik hori ere importantia dela, hori ere transmititu egin delako. Orduan, barruan, badirudi, ikastetxe horien barruan, talde horren barruan, badirudi, badagoela ikuspegi bat, eta gero kanpoan entzuten ditugun beste Eh, komentario batzuk edo beste kritika batzuk nahi baduzue, guztiz kontrakoa esaten dira, ezta? horretik trinkotu arratzaldeak libre da, libre libres, hemen arratzaldetan mobil handiago egoten da batzuetan goizetan, baina goizetan dira betikoak, klaseak eta bar. Horren, nire galdera Urrengo puntua, lehen esan dut administrazioak eta bermatu behar dole ikasle guztiak atera behar ditugu horrela eta bai. E, irakasleari zer eskatzen dio hauskoa proiektu honek. Adibidez, e, ez hain kurrikularra izatea, edo nahi baduzue beste erabateko tailerrak eta antolatzen direnean, horrek, e, dakit, ba, bidea ematen du esate baterako metodologia diferenteak erabiltzeko, metodologia proaktiboagoak, ikasleak, lehen jozok eta aipatu du ikasleak autonomia, eta ez ikasketa prozesuaren jabekuntza egitea da, bra. hor bat dago beste asignatura bat, mm, nik uste dut, eh, epe luzerako izan daitekena, baina e, zer aportatu dezake alde horretatik metodologia berrikuntzaren ikuspuntutik hauspoak. Eta zein neurritan izan daiteke hori erabilgarria gero eguneroko eh eskuntza praktikan. Vale, lehen gorduan, eh Joseba egin dago aldera irantzungo dut eta gero beste ari mutur bati borondatezkotasuna eskotasuna bizka bat gehiago definituko dut. E, arratzaldetan, eh, nik uste dut irakaslearen rola, ez dut esango erabat aldatzen danik, baina bai aldatzen dala. Irakaslearen begira da, irakasleon begira da, asko aldatzen da. Ze, arratsaldean laguntzeko dauzkagun ikasleak beste presentzia bat hartzen dute. Ez saltzen aizen, bai? Beraz, derrigorrez da, beste egokitzapen bat egin beharra irakasle horrek laguntza eske borondatez datorren ikasle horri erantzun egokia emateko. Beraz, eta sarritanik eh, nire klaustroki deir esaten dietez, ez? Sarri askotan, barriro, edo igual neure sentzazioa da, ez da? Mm, jo, me he reencontrado con el oficio. Azaltzen az, da irakastearen placer hori eta datorren horrek zelan xurgatzen duen ematen diosuna. osea, dira, ez dakit, bilatze batzuk, ba oso motibagarriak diranak. Eta argi dago, Iñaki kondo esan dauen moduan, kontua ez da goizeanik eskaini diodan gauza bera eskaini behar diodala hartxaldean. Ze goizean espadu jaso, arratzaldean gauza bera esan da bi aldiz igual jasoko du baina igual ez. Derrigorrez da beraz Joseba beste nonbaitetik tira egin beharra. Eta beste nonbaitetik tira egin beharra ba, bide askotara aramaten gaitu. Batzutan metodologia kontuetara, baina beste batzuetan bakarrik, bakarrik hurbiltasun puntu batera. Eta ez da gutxi. Ikaslea bera ezagutu, baina ez bera bakarrik bere inguru guztia be bai. Zezarretan esaten dugu, ez du lanik egiten, ostra. Baina sarri askotan badakigu hor atzean gero beste gauza asko daudela, ezta? Eta sarri askotan esaten dugu, eske ikusita bere ingurua, ez un superviviente. Beraz, kontuz gauzak zelan graduatzen dugu zen, baita be. Nik uste dut, mm, leku oso interesgarria dela. Gauza guzti hauek, bai, hurbiltasun horretatik, lasaitasun horretatik, Ze ez dago beste presiorik. Daukasun presioa da, ikasle hori borondatez etorri danari erantzun egokia motea. Da hori nik uste erronka bat dala irakasle moduan gutariko edo jentzat. Bai, eta mm, gehitu beste gauzatxo bat. E, arratzaldetan, erabiltzen badugu batxierroko ikasle bat, e, lanak egiten e, tailerreko klaseak edo e, eh, zerako lanak laguntzen, baia, perfecto. Zer ikusten dabe ikasle hoien edo ik, batxero ikasleen ikastetxe berdiniko e, ikaslearen laguntza eredutzat hartzen dago. Da eredu hori da eurentzat oso oso importantea. E, hori ze bakarri gainitu. Baita kontu ze, lehen aipatu dugu borondatez. Ah, komila artean badauzkagu danok, inaki badauzka bereak, ni badauzkat geureak, borondatezko tasunean, oso tasunean utzita, ba igual, ez liratekenak etorriko, nahi denagatik. Igual euren gatik, edo igual euren familien espektatibak diralako diranak. Eta hor, inaki kondo ipatu dau. Ez, gu profesional moduan, egin behar duguna da, zeintzuk dira baita be, arratsaldetan borondatezko modu horretan, baina kompromiso batekin etorri behar diranak. Guk ezin duguna egin da, ez borondatezko tartea danez, akoitzak ikusiko du. Ez gure lana da, horrei ere erantzuna ematea. Horregatik dinot, borondatezkoagoa izango da, ondo doa zenentzat, eta gutxiagokoa izango da, okerrago doa zenentzat. Ze, oiek etorri behar dira. Tira, bi ikasturtetan zehar esandako guztiak orain ezin izango ditugu errepikatu, denporaz oso berandu bai gabiltza. Hala ere ez dakit beste galdera baterako edo txandarik badagoen edo norbete zerbait galdetu nahi izan eskero, ba